Що останнє прочитали? Як освободитися від токсичних відносин. Не помогло, так? Да? <laughs> Не помогло. Я пишу вірші, пишу пісні, знімаю відео і знімаю відео. У мене, бачите, ото таке, як і у вас. А у вас е, яке? А у нас таке, як і у вас побалакали. Да. Моє хобі, робота і життя дуже тісно пов'язані. В усіх цих сферах треба бути трошки шаленою, інколи епатувати і завжди бути готовою до ризику. Дуже круто, коли твій майстер підтримує тебе в твоїх маленьких божевіллях, при цьому без ризиків. Я дякую салону Візард за те, що зробили мені оцю красу. У Мене тепер рожеве волосся. Яке у вас хобі? Боже, я люблю готувати. Грати на гітарі. Стиль, дитячий стиль з дітьми зв'язано дуже багато. Мені подобається це. Фотографувати, знімати. Я в принципі превратила своє хобі в свою роботу, тому у мене времени, все робоче моє время це время моєго хобі. Читаю серіали. Спорт. Плаваю по вихідних, дресирую собаку, вивчаю мови: англійську, німецьку, турецьку. Ну трошки бігаю. Зранку зарядку роблю. Як багато часу приділяєте цьому? Ну, я фітнес-тренер, тому, мабуть, почти все своє время. Десь пару годин на тиждень. Часу більше не знаходиться. Як знаходиться час? Як знаходжу час, коли прасую, <laughs> коли щось роблю, включаю, слухаю. Е, ну, у мене такий більш такий гнучкий графік, тобто на роботі можу там працювати до сьомої вечора, потім е, з навчанням більш лояльно і Вночі, саме більше вночі, я, мені подобається грати на гітарі. А спите ви коли? Ну, після е, другої ночі, десь так <laughs> часу. Бажання, <laughs> бажання і все знайдеться. І час знайдеться, і можливості знайдуться. Чим жертвуєте заради хобі? Нічим. У мене самої дитина, тому я нічим не жертвую. Часто, замість того, щоб з друзями гуляти, то йду додому, просто і граю. А чого не брати гітару, йти з друзями, та во, під гітарку? Ну, я не п'ю, <laughs> я ж не п'ю. А друзі? Також. Наверное, личной жизни, потому что спорт забирает почти все время. Це коли день не поспиш чи ніч не поспиш, а їдеш десь щось познімати хороше. Там чи місяць, чи схід сонця, отаке. Власними дітьми. Вони залишаються голодні, поки мама дивиться серіали. Ну, вони просто дорослі готують собі самі. Жертвую э, временем и нервами, но главное, как ты к этому относишься. Не думали зробити своє хобі справою всього життя? Е, думав, але ще не впевнений. Що вас зупиняє? Е, страх. Страх, що це нікому не потрібно. Пішли б з журналістики в кондитери. Ні, ні, ні, ні, ні. Чому? Ні, ну журналістика це моє. Ви на цьому заробляєте якось? Ні, ні, я на другому <laughs> заробляю. Моє основне хобі це стоматологія, я лікар-стоматолог. Оцей процес можете розказати, як у вас із хобі це перетворилось на роботу, якщо коротко? Ну, все было очень просто. У меня была офисная работа, и в один прекрасный момент я поняла, что э, можно организовать свое время по-другому, заниматься тем, что ты любишь. Я, на самом деле оставил прошлую сферу, и несмотря на то, что пришлось начать все с нуля, я как бы не побоялся, э, пошел учиться, выучился, получил образование, и после уже пошел в спортивную сферу уже как... Э, Ну, как профессионал, можно сказать. Ну, вот зараз, подивившись назад, воно того вартувало? Ну, еще тяжкий процесс, но все равно все самое лучшее всегда впереди. Да, никому, никому ни- никогда не было легко, но если э, легко даже на диване не лежать, э, если долго. <laughs> Потікає все, <laughs> хочеться перевернутися. Это точно. Не треба забувати на свої бажання, потрібно просто робити те, що тобі подобається, вірити в себе, і тоді все буде круто.